Get inspiration on the go. I-download na ang AP Media mobile app. Pumunta sa Google Play Store at i-search ang AP Media. Discover ways to impact your family and friends with the gospel message through the AP Media app. Manood ng Digitracks at mga Stories of Freedom. Basahin ang Moms Magazine articles. Makinig sa weekly devotional podcast at i-access ang AP Media Shop at i-browse ang lahat ng aming resources i-download na ang AP Media mobile app. Available sa Google Play at App Store.